Chega, curte, gamer pra mais um vídeo. Galera, como vocês podem ver, consegui recuperar aqui meu PC. Consegui resetar ele ontem. Hoje eu vou jogar Mush aqui. Bora lá, bora entrar no Travou, galera, peraí. Isso. Galera, vou desligar a tela aqui rapidão pra me logar. Cadê? Aqui. Pronto. Peraí, galera, tá travando aqui. É bora ver, bora ver. Ah, não. Pera, gente, tô tentando entrar aqui porque tá falando que eu demorei demais pra logar. Bloco amarelo, bloco amarelo, bloco amarelo. vou botar aqui a transmissão aqui pra vocês verem. verdade na raça, tá acostumada a investimento aqui em zero. Agora é zero. Mano, esse Bielzinho é zoado demais. Esse Biel. É o que, mano? Como que o cara já foi para ali? Ah, velho. Divindade, divindade, divindade. tô lagado, tô lagado, tô lagado, tô lagado. Não, não, Vou dar errado. Ele tá usando alto auto-click, mano. 15. Esse aqui. Não tá. sei. Ele tá, ele tá assim de autoclick, mano. Ai, que tão eu. Tão. Ai, travei, travei, travei, laguei. Show. Show, show. Galera, desafio vocês a é deixar o like, se inscrever no canal, deixar o sininho, ativar o sininho de notificações. 15 segundos, sempre então, for possível. F. Ele Ele gosta de usar, ele gosta de usar aquele coisa aqui. Olha autoclique. Ó. Oh. Olha o autoclique. Olha o clique é Eu tô dizendo. Eu não gosto de autoclique. show, show, show, Não! Bora. Parte. game. Fechou, mano. Ele lagou, ele lagou, lagou. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem vem pro xizinho, vem pra Índia, vem pra Índia, vem pra Quase. enquanto eu tava escrevendo, mano. Não é esse é o ninguém parte. É o ninguém parte, mano. péssimo. Aê. Aê. Até, até que enfim, mano. Bora lá, galera, bora lá. Torcem por mim, bora ganhar, bora. quero ver, quero Você não aguenta, o computador não aguenta. Talvez como eu resetei ele agora, talvez ele aguente, mas... woman depois sai. Bora. Mais um. Mais um. Ai, merda, ai, merda, ai, merda. Fudeu, fudeu, fudeu. Corre, corre, corre. Corre, corre, Goku, corre, Goku. Corre, corre, Goku. Isso. Corre, Goku. Corre, Goku. Corre. Corre. Corre. Corre. Corre. Corre. corre. pergunta. Ué? Ué? Não, não é. Que merda. É? Ah não, mano. Pelo amor de Deus. Bora ver o Gabriel. Ele vai morrer de dano. Nossa. Olha o Gabriel aqui. Ai, merda. Nubes, Olha o Biel, olha o Biel, olha o Biel com alto clique. apareceu vai levar. Ó. Toma. É pra tomar. Opa! Então, uhum, uhum. Ah, mano. um rato invadiu a minha casa. cara não quer me derrubar. Tô fazendo amizade. Quero procurar o Gabriel. O Gabriel morreu, o Gabriel morreu. Vai, mano. Tô com medo. Corre, corre. Corre, trem do carro. Mano, mano, corre. Agora corre. Corre, Goku, corre, corre. cantam devolve geography would exactly. So that's actually. Raja que eu durei mais. Ah, mano! Que... Em emergência. one round. claridade aqui Baquinho. vez per carta. Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, sai, Gabriel. existe muito pension de diplomates Gente, vou. Eu vou fechar aqui o. Fechar aqui a tela, vou colocar no Minecraft 1.16.5, beleza? Vou colocar no Minecraft 1.16.5 pra Varlama, peixe. Mas não pra, não pra responder não, é pra sair. Isso, saiu. Agora Vou ter que colocar o Minecraft 1.16.5. Bora lá, para um ponto seis, cinco. Vai dar umas travadinhas de boa. Nada que possa fazer બરાબર que o Zebransky, esse lado do jeito que é maluco. Pera aí, gente, tá abrindo aqui o Minecraft, só um segundo. Pera aí, gente. eu acho que, meu Deus. Internos. Internos. Internos. vedle. Když je zvíte ator Tô abrindo o serve, gente, peraí. Eu tô tá avisando Eu tô avisando que o cara, o Gabriel tem tá Discord. É, galera, eu também vou deixar a descrição, uh, um link do nosso novo Discord aqui na descrição, porque eu perdi o acesso da minha, da conta minha. Perdi o acesso da minha conta. Eu perdi o acesso da minha conta, gente. Aí pegou e meu bugou, né? Eu perdi o acesso da minha conta, gente. Aí pegou coisa. Então, Aí eu não consegui acessar de novo mais ela. Aí eu tive que criar uma nova conta. E tive que criar uma nova coisa. galera, tô achando que eu vou ter que encerrar a live, porque chegou gente. A live não, o vídeo, porque chegou gente aqui tipo, na minha casa, o celular desligou, não sei nem se vai iniciar. Não sei nem se vai iniciar coisa. Eu tô com medo do meu pai mostrar que o quarto aqui pra, pra pessoa que eu tô gravando. Ah não, peraí. Ah não, vou não, vou não, gente. Tá de boa, tá de boa. Ele já foi embora. Bora, filhote. Ah, não, mano. Agora o celular desligou. Agora como que eu vou saber se o é abriu? Aí vou ter que abrir o Google. Tentar abrir o Google. Se abrir o computador tá de parabéns. Se não abrir, não tá, né? Quarenta e seis minutos já de vídeo, quase uma hora, hein? Quase uns 60 minutos. Não, não, não. Ah, não. Ele lançou a ligação, só que desligou depois. não, mano, agora travou. Galera, vou encerrar o vídeo por aqui mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado. Ludizinhos e ludizinhas, espero que tenham gostado. Sempre gosto dos meus vídeos. Então, valeu, falou e... Fui. Não, pera. Fui não. Mentira. Consegui rodar. Consegui. Eu vou aqui. Mentira, não fui não, gente. Não vou encerrar agora não, vou esperando dar uma hora. Se quando eu tô aqui agora, se o Google abrir aqui, eu consegui avisar pro Biel. Ah, gente, o link do canal do Biel também vai, vai ser colocado aí no vai ser vai estar tá bem na descrição para você se inscrever no canal dele. Mas, mais de preferência se inscreve no meu. <laughs> Porque eu quero bater pelo menos os 400 inscritos ainda esse mês ainda. E no mês que vem eu já quero bater os 500. Bora lá, família. Bora lá, os e Quero mais. Quero ver vocês mais. Se inscrevendo, vai. Agora que você já tá aí. Ah, pera. Eu não tô sabendo mais nem o que eu tô falando. Navegador, abra gestos. Não sei por que as coisas estão aqui. Eu vou encerrar o vídeo. Falou, galera. Valeu. Quem não deixou o like, deixa agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Deixa o like no vídeo, hein, galera. Pera, pera. E aí? Pera. E aí, galera? Pera, pera. Ah, pera aí, gente. Eu tô nervoso. Só um segundo. Galera, quem não se inscreveu no canal, ativa o sininho de notificações. Deixa o like. Isso, esperta é pra mim. Galera, quem não, quem não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Quem não deixou o like, deixa o like. Quem não ativou o sininho de notificações, deixa. Ativa agora, pois vai ter novas aventuras aqui com Goku de Gamer. E talvez com Bielzinho. Talvez, talvez. Nunca se sabe. Mas, falou galera. Vai...